қазақ болғаныңызға ұялатын кездеріңіз болды ма мен жақсы көретін әлемде үш ел бар үшеуі де фашист қыдырғаныңыздан елге қандай пайда бар он екі күн тек банан жеп кактуста жүретін құрттарды құмырсқаның баласын жедік жеңгемізге ұнамайтын шығар енді үйге қонбайсыз адамды өртеп жатыр мен мысалы содан ләззат аламын <laughs> көшеде тұрып дәрет сындыру қандай ғанибет мысалы қарап тұрасың сыртынан ше энергияңызды қалай толтырасыз екі қара қойды сойып қанын ваннаға толтырып сол ваннамен шомылғам гоп стопқа іліндіңіз ба бес алты жігіт қоршап алды курткамды бергім келмей да енді